ನಗರಸಭೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ ಕೋಲಾರ ನಗರಸಭೆಯ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ